Cześć! Dziś odcinek drugi. Pozostajemy dalej w cieniu radzieckiej techniki wojskowej. Korzystamy dzisiaj z gościnności Parku Techniki Wojskowej w Zabrzu. Zapraszamy! sierpniu 1946 roku do służby w Armii Radzieckiej został przyjęty czołg T-54. To pierwszy pojazd skonstruowany w Rosji, który zasługiwał w pełni na miano czołgu podstawowego. Jednak wysokie tempo jego opracowania oraz równie szybkie tempo produkcji spowodowało, że czołg ten trapiony był licznymi chorobami wieku dziecięcego. W efekcie czego pierwszych kilkaset egzemplarzy, które opuściło fabrykę, równie szybko do tej fabryki wróciło, ponieważ tak liczne były niedociągnięcia techniczne, a część pojazdów wręcz właściwie nie miała zakończonej komplementacji. Nie zmienia to jednak faktu, że technologicznie i ideowo był to gigantyczny skok e, do przodu dla radzieckich konstruktorów udało połączyć się w jednej konstrukcji potężną siłę ognia, wysoką manewrowość oraz świetną odporność pancerza, zwłaszcza odlewanej wieży. Dopracowany model wszedł do służby w 1950 e, roku e, i w momencie wejścia do jednostek był zdecydowanie lepszy niż każdy inny czołg podstawowy używany przez armię zachodnie. Mowa tutaj o wozach e, rodziny M47, M48 oraz brytyjskich Centurionach. Z biegiem czasu T54 się rozwija. Y, wersja T54A otrzymuje nowe przyrządy celownicze. Wersja T54B otrzymuje przyrządy noktowizyjne oraz stabilizowanie uzbrojenia głównego w dwóch płaszczyznach. Jednak przeciwnik również nie zasypuje gruszek w popiele. Pojawiają się nowe warianty zachodnich czołgów. Mowa tutaj o y, M48-3 oraz brytyjskim Centurionie MK-10, a co najważniejsze, nowej amerykańskiej konstrukcji M60. Te nowe zachodnie pojazdy wymuszają na radzieckich konstruktorach działania. W ten sposób narodził się T-55. Nowe zachodnie czołgi wymusiły na radzieckich konstruktorach przeciwdziałania. W efekcie tego rozpoczęto opracowywać równolegle dwie konstrukcje. Perspektywiczną, która miała się stać docelowo e, podstawowym czołgiem Armii Radzieckiej, e, czyli przyszłego T-62 z armatą 115 mm, oraz niejako rezerwową, alternatywną, ukierunkowaną nade wszystko dla odbiorców zagranicznych, e, czyli T-55. T-55 koncepcyjnie stanowi dalszą ewolucję wozu T-54. Zachowano dotychczasowe modyfikacje, y, przyrządy celownicze, układ stabilizacji uzbrojenia oraz przyrządy noktowizyjne. Również zachowano zwartą, klasyczną e, sylwetkę pojazdu, utrzymując jego układ konstrukcyjny z przedziałem załogi z przodu, bojowym w środku i silnikowym z tyłu. Bez zmian pozostaje opancerzenie. Kadłub wykonany z walcowanych, spawanych płyt pancernych o grubości przeliczeniowej w najgrubszym miejscu 180 mm oraz odlewana właściwie w całości oprócz stropu wieża o grubości przeliczeniowej 203 mm. Powoduje to, że nie ulega zmianie masa pojazdu. Zmianie natomiast ulega silnik nowy W55 o mocy 580 koni mechanicznych w połączeniu z nowym układem przeniesienia napędu powoduje przyrost masy jednostkowej pojazdu do 16 koni mechanicznych na tonę. się koncepcji wykorzystania taktycznych ładunków jądrowych na planowanym polu walki, wymusił zastosowanie kompletnego systemu zabezpieczeń umożliwiających działanie w realiach użycia broni ABC od wersji T-55A. W sytuacji eksplozji bomby atomowej specjalny czujnik 30 sekundy po wykryciu promieniowania gamma rozpoczynał cykl działań mających zabezpieczyć załogę przed skutkami wybuchu. Wyłączał silnik, włączały się żaluzje odcinające dopływ powietrza do przedziału silnikowego, wyłączała się instalacja elektryczna, uruchamiała się aparatura filtrowentylacyjna tłocząca pod niewielkim nadciśnieniem czyste powietrze do przedziału bojowego. W późniejszym czasie elementy ochrony ABC uzupełniono o wkłady wewnętrzne wykonane ze specjalnego tworzywa sztucznego, które chroniły załogę przed promieniowaniem neutronowym, równocześnie, ku zaskoczeniu konstruktorów, Okazało się, że tworzywo to świetnie się spisuje jako wkładka antyodłamkowa. Niestety, okazało się również, że za wzrost bezpieczeństwa załogi przed odłamkami powstającymi na skutek penetracji pancerza zapłacono większą łatwopalnością wnętrza pojazdu. W wozie T-55 niezmienione pozostało uzbrojenie. Nadal była to armata D-10T kalibru 100 mm. I to mimo tego, że na początku lat 60. nie stanowiła już takiej rewolucji, jak w momencie wejścia do uzbrojenia. Powód takiej decyzji był jeden. Radzieckie dowództwo wychodziło z założenia, że zasadnicza część działań bojowych toczona będzie w realiach nowej wojny na środkowoeuropejskim teatrze działań wojennych. A na tym obszarze duża ilość kompleksów leśnych i wysoki poziom zurbanizowania terenu powodował, że maksymalne odległości, na których dochodziło do starć pomiędzy czołgami, to była granica 1500 metrów. A na tych odległościach osiągi bojowe tej armaty jeszcze radzieckich dowódców satysfakcjonowały. W pierwszych seriach czołgu T-55 zaniechano montowania na wieży karabinu kalibru 12,7 e, mm. Pierwotnie miał on służyć jako broń przeciwko atakującym pojazd samolotom. Jednak w związku z upowszechnieniem się na polu walki na przełomie lat 50. i 60. samolotów odrzutowych, tego typu uzbrojenie przestało być efektywne. Sytuacja uległa zmianie w 1969 roku, kiedy to szeroko na polach bitew ówczesnych konfliktów zaczęto używać śmigłowców przeciwko tym y, narzędziom walki karabin maszynowy 12.7 już zaczął być y, uzbrojeniem efektywnym. Dlatego wrócił na wieżę czołgu T-55. Niska cena, prostota konstrukcji połączona z całkiem przyzwoitymi walorami bojowymi spowodowała, że T-55 powtórzył sukces eksportowy wozu T-54, wspólnie z nim stając się najliczniej produkowaną i najpowszechniej używaną rodziną czołgów na naszym globie. Jednak długi czas y, życia tych wozów, bo nadal są one mm, użytkowane przez wiele sił zbrojnych, wymusiła na producentach i licznych użytkownikach modyfikację tych pojazdów. Nie sposób przy tej okazji nie wspomnieć o polskich działaniach w tym kierunku. Mowa o wozie, który otrzymał nazwę Merida. Nazwę y, od zastosowanego w nim systemu kierowania ogniem. Geneza tego pojazdu związana była z pojawieniem się w armiach natowskich czołgów M60A5 oraz Leopard 1A4 wozów, które zostały wyposażone w zintegrowany system kierowania ogniem, gwarantujący większą siłę ognia, większą celność tego ognia oraz dającą większą szansę na porażenie pierwszym pociskiem e, wozu przeciwnika. Jednak, aby w realiach Układu Warszawskiego rozpocząć prace modyfikacyjne nad wozem T-55, należało czekać na zielone światło ze Związku Radzieckiego. A to pojawiło się dopiero w 1980 roku. W realiach polskich projekt techniczny modyfikacji powstał w 1981, a prace na seryjne nad kolejnymi egzemplarzami rozpoczęto dopiero w 1986 roku. Tak długi czas pomiędzy powstaniem projektu a rozpoczęciem prac na seryjnych egzemplarzach spowodowany był potrzebą dopracowania umieszczonych na wozie dwóch zupełnie nowych w skali układu warszawskiego systemów. Mowa tutaj o systemie ostrzegania przed promieniowaniem laserowym Bobrawa oraz systemem kierowania ogniem Merida. Opracowany w Polsce system kierowania ogniem poziomem swojej komplikacji oraz osiągów odpowiadał najnowszym rozwiązaniom zachodnim, zdecydowanie dystansując równolegle wdrażane rozwiązania radzieckie SKO Wołnia czy czechosłowackie SKO Kladwio. Bobrawa natomiast nie posiadała swojego odpowiednika ani w NATO, ani w Układzie Warszawskim. Zadaniem systemu było ostrzeganie o fakcie opromieniowania pojazdu przez dalmierze laserowe oraz oświetlacze współpracujące z głowicami rakiet naprowadzanych na odbite światło lasera. Oprócz wspomnianych elementów, na modernizację T-55 do standardu Merida składało się również wzmocnienie opancerzenia poprzez dodanie dodatkowych paneli pancerza na kadłubie oraz wieży, dodanie osłony termoizolacyjnej armaty, zmodernizowanego, mocniejszego silnika W55U o mocy 620 koni mechanicznych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego SKO wzrosła o 2,5 raza precyzja prowadzonego ognia. Stało się możliwe trafienie pierwszym pociskiem wrogiego, wrogiego pojazdu na odległości 1800 metrów z prawdopodobieństwem porażenia celu na poziomie 85%. Pasywizacji uległy przyrządy do obserwacji i walki w nocy. Dzięki montażowi nowych warstw pancerza wzrósł on do efektywnej grubości 450 mm w wypadku kadłuba i 460 mm na wieży. Montaż dodatkowego opancerzenia zwiększał masę bojową wozu do 42 ton. Jako ciekawostkę można podać fakt, który pojawił się na konferencji zorganizowanej w 2013 roku przez 10. Brygadę Kawalerii Pancernej dotyczącą właśnie T-55 AM Merida. Stwierdzono tam, że wozy te, w odróżnieniu od używanych Leopardów 2, były w stanie prowadzić ogień pośredni na odległości do 7 km, na przykład do celów nawodnych. Na fali dążenia Nikolały Czałczesku do uniezależnienia się od produkcji zbrojeniowej od Związku Radzieckiego i krajów Układu Warszawskiego podjęto decyzję o stworzeniu na bazie wozu T-55 własnego czołgu podstawowego. Program wystartował w 1974. Pierwsze wozy seryjne opuściły fabrykę w 1976, a do jednostek nowy czołg zawitał w 1979 roku. Modyfikacja wozu przygotowana przez Rumunów i nazwana TR-77 była najodważniejszą spośród wszystkich innych i najmocniej ingerowała w pierwotną konstrukcję. Wydłużono cały kadłub, dodając jedną parę kół nośnych oraz wzmocniono pancerz kadłuba do 200 mm, a wieży do 340 mm. Spowodowało to wzrost masy wozu do 46 ton. W zmodernizowanym czołgu Rumuni zastosowali własną armatę A-308, będącą wariantem opracowanej po wojnie w ich e, kraju armaty przeciwpancernej kalibru 100 mm, która jednak wykorzystuje tą samą amunicję co jej radziecki odpowiednik. Między 100 a 200 egzemplarzy tego czołgu wyeksportowano w latach 80. do Egiptu, skąd prawdopodobnie większość została od Irakowi brak danych o ich użyciu bojowym, choć można spekulować, że walczyły w wojnie z Iranem oraz w pierwszej wojnie w Zatoce w 1991 roku. Swoją propozycję modernizacji wozu T-55 przygotował przemysł słoweński we współpracy z przemysłem izraelskim. Młode państwo słoweńskie, powstałe po rozpadzie Jugosławii w 1991 roku, musiało oprzeć wyposażenie swojej armii na sprzęcie pozostawionym przez dawne wojska federalne. W ten sposób w wyposażeniu Armii Słowenii znalazło się 19 egzemplarzy czołgu M84, czyli lokalnej wersji produkcyjnej e, radzieckiego czołgu T-72 oraz około 30 egzemplarzy czołgu T-55. Decyzja o współpracy z Izraelem podjęta była na bazie po pierwsze bardzo dużych doświadczeń Izraelczyków e, w modernizacji e, tego typu wozów, no a po drugie Izrael przymykał po prostu oko na embargo, które zostało nałożone na wszystkie republiki byłej Jugosławii związane z eksportem broni. Przy tej modernizacji szczególny nacisk położono na trzy aspekty: na zwiększenie siły ognia, na zwiększenie zdolności do walki w nocy oraz poprawę ochrony załogi. Projekt zaowocował w latach 1995-1996 opracowaniem i przebadaniem prototypów wozu. Następnie podpisano kontrakt na modernizację 30 sztuk z opcją na kolejnych 15. Czołg otrzymał wojskowe oznaczenie M55S1. W wozie wymieniono uzbrojenie główne, y, montując w nim amerykańską armatę M68, będącą licencyjnym wariantem brytyjskiej armaty L7. Stare urządzenia celownicze zamieniono na skonstruowany i wytwarzany na Słowenii system kierowania ogniem EFCS-355, składający się ze stabilizowanego celownika działonowego wyposażonego w dalmierz laserowy e, oraz urządzenia obserwacyjnego dowódcy i sprzęgniętych z nim komputera balistycznego wraz z bogatym zestawem czujników. Czołg został osłonięty panelami izraelskiego pancerza stalowo-reaktywnego trzeciej generacji Super Blazer, Y, który dawał osłonę przed pociskami RPG oraz powszechnie wtedy stosowanymi pociskami rakietowymi HOT i TOW. Ochronę bierną czołgów wspierał słoweński system ostrzegający o opromieniowaniu promieniami laserowymi sprzęgnięty z wyrzutniami pocisków dymnych. Zmiany te spowodowały podniesienie masy wozu do 40 ton, co przy braku istotnych ingerencji w układ napędowy przełożyło się oczywiście na zmniejszenie mobilności czołgu. W związku z tym, że materiał o T-55 okazał się być bardzo obszerny, zdecydowaliśmy się podzielić nasz film na dwie części. Zobaczcie, co będzie w drugiej.